<laughs> 你要干嘛？卡哇伊。 你的妈！是嘎亲呀亲呀，这些！麻辣油。你给我看好了啊！我只教你一遍。 爱的魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。可是我害怕，爱情只是一瞬间，转眼会不见。我要慢慢冒险。 you no. 你为什么推那小女孩？她扒拉我，我扒拉你，我扒得动你吗？你也不瞅瞅你多重啊！扒了你，扒了你！你别笑。